nikwambie ukweli vile vile, mimi toka nimalize darasa la saba nikawa silali tena ndani. Ukawa unalala wapi? Guest. Tukaambiwa wageni, kuna meli huko imeletwa na Tanzania, Canada ni split. Mm. Ikatuchukua. Mkarudi tena Bongo. Tukaenda Djibouti. Ehe. Kufika Djibouti mimi njiani nikaambiwa mimi ndo baharia. Mimi nashangaa tu mama akaingia ndani chumbani. Kuingia chumbani akanikuta mimi nimelala. Hmm. Nilala mara akaniomba penzi habari ya asubuhi, anaangalia tunasema nini wewe unaenda wapi? Anamcheka tu, unasema nini wewe, mpaka akijua labda ya asubuhi wapi unakwenda mm. wapi unakwenda, habari gani wewe, ndo mimi ndo wewe, waba ujambo mambo ah, ile mm.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 Jina la utani anatambulika kama mzee wa Mjegeje, majina kamili tuweze kuyafahamu. E, mi jina langu naitwa Umma Abedi Isa na ni mzaliwa wa Bagamoyo. Nimezaliwa mwaka 1971 na sasa hivi AK yangu naitwa mzee wa Mjegeje, za kichwa za kichwa za kichwa. Oyo oyo oyo, oyo. Mzee wa Mjegeje hapa anaongea za kichwa za kichwa baba, kazi kudhibiti kazi na shavu kwa leo dhibiti kazi. Huwezi kutoka shavu bila kudhibiti kazi. Mjegeje linadhibiti kazi, ndio maana natoka shavu. Yeah. Ah, hongera sana. Asante sana. Asa mzee Mjegeje umesema umezaliwa 71. 71 mwaka 1971 nimemaliza shule ya msingi darasa la 7 85. 71 mpaka darasa la saba 85. Baada ya kumaliza la saba 85, maisha yaliendaje? Umenipeleka spidi kuongea kama ambavyo wewe unavyoongea. Ni kweli kabisa, mwaka 1985 namaliza darasa la saba, inabidi 86, kama unavyojua mjomba wetu na babu yetu Alhaji Mwinyi akaanza kutoa ruksa Mm. Pale tukashika hela sana watoto wa miaka 85 ile tulomaliza shule darasa saba wale. Mm. Tukashika hela nyingi sana. Baada ya kushika miezi ile hela nikaangalia kwa kuwa mimi hapa ni Mtanzania mwenye asili ya Kiasia na mimi hela kama zile bwana Rajab aliposema ruksa kwa mtu afanye anapojua nikaenda nyumbani Yemen. Mm. Walikotokea baba na mama. Kule nikafika nikaenda mji wetu unaitwa Hadramaut, Mkalla, Seyun, Trim, Lgoz, Samud, Ruma, ay makani kule nimetembea kila sehemu Eh, kwa ah, kwangu nimetembea sana kule kwetu Yemen. Kwa hiyo Yemen kwa babu na bibi kule. Eh, kule ndio kwa babu na bibi na baba na mama. Kwa hiyo ukaenda kwa nauli ya kwako mwenyewe. Ya kwangu mwenyewe. Baada ya ruksa. Ruksa kufanya mambo. Hiyo ruksa hiyo ilikufanya ukapiga biashara gani ndio ukashika mkwanja na ulikuwa kama kiasi gani kwa kipindi hicho? Mimi kusema ukweli mzee ruksa baada ya kuachia mahela hapa nchini kuwa na mahela mengi, mimi niliamua kuondoka nyumbani kwenye familia ya baba na mama, nikaenda kufanya kazi kwa ndugu zake baba kwenye maduka ya shule ya Uhuru, Kariakoo nikawa nafanya kazi pale, napata ajira yangu nzuri, nalipo hela nzuri, na mimi ni kwa shapu, kazi za biashara nazijua zile. Nilitokea kupendwa na ule mwenye duka, kwa kuwa mimi ni na mwepesi wa kuongea biashara na watu na kupokea wateja vizuri. Kwa kweli mzee alinipenda sana, akaamua kunilipa hela nzuri, na kipindi hicho alipokuwa ananilipa hela, na mimi naye nikawa na vijana wangu nawachukua pale, na wananunulia nunulia nguo na waekea pale golo, kabla ya golofa haijajengeka pale chini kulikuwa na mabao bao yetu, tunaweka nguo nguo zetu pale, tunauza mia sita mita mia sita tu nguo, tunanunua mia tatu tunauza mia sita Watu wanatoka Dodoma huko wanakuja wanazikusanya zile nguo mpaka saa nne unakuwa ushauza nguo kama elfu tatu elfu nne Kwa hiyo mia tatu mia tatu mara elfu tatu inakuwa hela nyingi sana. Kwa hiyo nilikuwa ninashika hela nyingi sana kwa siku, naweza nikaingiza hata laki tatu laki nne ya miaka hiyo ya miaka hiyo miaka ya 85. Eh, kwa jinsi gani nilivyokuwa mimi mjanja wa biashara, nafanya kazi kwa mtu na bibi, mimi ninaweka biashara zangu na watu wanafanya kazi, kwa sababu pale mimi Kariakoo Kongo na vijana wangu pale wanauza za nguo, mimi nakwenda kusanya nguo za 300 300, alafu napokea watu kutoka Dodoma wanakuja kuzinunua zile nguo na wauzia kwa 600 600, na kwa spendi kuuza bemba, wenzangu wanauza mpaka buku, mimi nauza 600 tu, napata 300 300, kwa hiyo hela nilikuwa napata nyingi sana sana sana sana. Nilitumia sana, nilikwenda nilikuwa natumiaga mimi sehemu moja inaitwa New Up African New African Disco hapo mimi nilikuwa nikiingia, mimi nadhani watoto wote hapo mle ndani walikuwa wananitegemea mimi. Mimi nilikuwa na kunywa sana pombe hizi aina konyagi. Kwa hiyo nikiingia na mizinga ya konyagi pale kama minne au sita au mitano, na watoto wa posta unawajua tena wakupenda zile konyagi, nikiibwaga kwenye ile meza, kwa kuwa mheshimiwa nishabika hapa na, na hata kiti nikae, na kwa watu washajaa hapa, mimi nakuwa sina pa kukaa. Kwa hiyo mimi nilikuwa natumia tekniki na akili nyingi kuwainua watu kwenye viti, nikae mimi na dondoshia mizinga ya konyagi pale, wanangu wanaanza kunywa makonyagi na tunaruka sana disco mm. Nilikuwa napenda sana DJ wa pale, alikuwa anatupigia sana nyimbo moja inaitwa Singa na Singing About Singa na About Love, unajua ile uh, King Thomas. Kwa hiyo tulikuwa tunaruka sana madebe kipindi hicho, tumetumia sana hela Hela nyingi sana tulikuwa tunapata watu na tulikuwa tunatumia kweli kweli, sio mchezo. Nikwambie ukweli vile vile, mimi toka nimalize darasa la saba nikawa silali tena ndani. Ukawa unalala wapi? Guest. Eh, kwa nini? Sasa mimi naingiza kwa siku laki tatu. Mm. Guest elfu moja mia tano tu. Mm. Today guest house ipo pale kata 14 CCM Temeke kule. Nikiingia guest elfu moja mia tano. Sasa mimi tena bao nikalale nyumbani tena, shakuwa mtu mzima mimi. Nikaona ina guest tu 1500 haiwezi kunishinda, naingiza kwa siku laki tatu. 1500 hiyo gesti ukalala miaka mingapi? Nimelala mwaka mmoja na nusu. Mm. Gesti. Unaenda Yemen tayari babu na bibi unawajua au huwajui? Nawajua bibi yangu mzaa mama baada ya kuwa mzee akaamua kurudi kwao nyumbani Yemen yeye alikujaga hapa mdogo sana, lakini baada ya kuwa mtu mzima, bibi mzaa mama akaamua kurudi nyumbani. Sasa na mimi nikaenda kule kule alikorudi bibi, nikajua bibi si yupo kule mm. atanipokea. Mm. Nikaenda kule nikakutana na wajomba, mm. nikakutana na ndugu zangu wengine. Kwa hiyo tukawa tunaishi kule kule. Baada ya muda mimi nika ile nchi ikatokea na vita. Baada kutokea na vita, basi mimi nikawa pasipoti yangu ya Tanzania, tukaambiwa wageni, kuna meli huko imeletwa na Tanzania, Canada ni split. Mm ikatuchukua Mkarudi tena Bongo. Tukaenda Jibuti. Ehe. Kufika Jibuti mimi njiani nikaambiwa mimi ni ndo baharia eti. Kwa nini? E, sijui rafiki yangu mmoja ndo Simen mule ndani alikuwa. Mm. Najua na naye zamani kwa nakaa naye Temeke. Mm. Sokota anaitwa baharia nani sijui alikuwa yule. Mm. Basi ndo akanijua wewe ah, bwana unajua Kiarabu bwana kwa sababu shaka nao hao Arabu hawa si hatujui Kiarabu kuna vyakula vya kuwapa kuna maji hapa inabidi uwagaie hawa kwa hiyo wewe ndo utaongea nao mimi nikawa kama vile captain mule ndani Nik, mhm. nikawa na wagaia gaia watu maji na arushia maji ya chupa watu. Hapo kuna mama mmoja nikatokea kumpenda sasa. Eh. Ndio nikaanza kuchukua ile maji nikamnushia yule mama, nikampiga nalo kwenye kifua, ikadondokea kifuani hapo akalitoa. Mama alikuwa pande la mama, akalifungua akawa anakunywa yale maji huko akafurahi sana. Mm. Na alikuwa na kiu, kutokea vita vita inasababisha mtu uwe na kiu sana ya maji. Kwa hiyo nikawa nika naogea ogea maji na arushia ushia na maji pale na arushia maji kwanza nikarushia maji wale watu, tulipakia watu kama 400. Mm. Tukaenda Djibouti. Djibouti tuka tumekaa pale sasa tukashushwa tukawekwa kwenye magesti. Mm. Ukaja Umoja wa Mataifa. Umoja wa Mataifa wale watu 400 wote, kila mtu anamsafirisha, anaangalia pasipoti huyu akwao wapi, London huko. Yule mama nilomshia ile maji alikuwa anakaa London. Kwa hiyo baada ya kukaa mule ndani ya guest, mimi nashangaa tu mama akaingia ndani chumbani. Kuingia chumbani akanikuta mimi nimelala. Nilala mara akaniomba penzi. Inabidi kama mpenzi wangu siku ya tisa ile yeye siku ya saba akapanda ndege yake kuelekea Canada, mimi siku ya tisa nikapanda ndege yangu kuelekea Tanzania, nikarudi nyumbani hapa. Yeye akaelekea Canada au London? Yeye Canada wanakaa Canada yule. Mm. Mimi nikarudi nyumbani. Mm. Mwezi wa tisa mpaka tulikaa siku tisa kama kusubiria usafiri. Mm. Watu wote wakasafirishwa na mimi mwenyewe naye nikasafirishwa nikarudi hapa nyumbani. Kurudi nyumbani hapa Tanzania sikukaa sana mimi mjini pale nikakuta vijana wenzangu wote wameshaharibika wana, wanakula kula maunga. Mimi nikaona hapa mjini kwa kuwa marafiki zangu wote wanavuta unga hawa, mimi ni wakimbieje? Mm. Mimi nikakimbia nikaenda kijiji kimoja kinaitwa Lugoba hapo Lugoba nikaenda nikafungua hoteli yangu nikaita Yemen wa kushiba restaurant. Si nilitokea kule Yemen nikaiandika Yemen wa kushiba restaurant. Kwa hiyo pale nikawa napiga kazi napiga kazi napiga kazi hoteli yangu nikaweza kubahatika kufungua hoteli nyingine Msata. Msata pale nikafungua hoteli yangu nikawa na hoteli mbili Lugoba moja Msata moja. Baada ya kuendelea na hoteli yangu vizuri mara nikabahatika kupata mke. Nikaoa kule kule mtoto wa Kikwele. Wakati huu una mawasiliano na yule mama wa London, mawasiliano ah, hakuna. Ah, mawasiliano nishakata pale na yule mama wa London tena. Ehe, ukaoa mtoto wa Kikwele. Kaoa mtoto wa Kikwele, mtoto wa Kikwele nikaishi naye nikaishi naye pale Msata na Rugoba. Sasa wale ndugu zangu ndio kuona naishi nao pale hotelini wote baada kuoa tu mwanamke wakanichukia. Kwa nini? Hawakutaka mimi nioe, yule mwanamke anaonekana atawatawala, mimi si ndo boss. Hmm. Kwa hiyo wakaniibia ibia hela pale chache chache, hela zangu nyingi sana wakaniibia ibia, wakakimbia kimbia watu kila siku akawa ananiibiaibia, nikaona hapa mimi hoteli mbili zitanishinda hizi. Nikafunga hoteli ya Msada, nikafunga hoteli ya Lugoba, nikahamia Kibaigwa Dodoma. Kufika Kibaigwa kwe nikapungua hoteli yangu nyingine, nikawa naishi na mke wangu. Baada ya muda kidogo, mke wangu akapata ujauzito, tukaweza kuzaa mtoto wetu mmoja. Baada ya muda kidogo, mara nikaingiliwa na majambazi eh, wakataka kunichinjia mwanangu, mm. mimi nikawapa hela wakamwacha mimi nikaona tena kwa sababu watu washaanza kunifuatilia paka majambazi, nikaona ngoja hapa mimi nirudi nyumbani tu Bagamoyo nikapumzike kwanza. Mhm. Basi baada ya kurudi nyumbani Bagamoyo na wale majambazi baada ya kunichukulia hela mimi nikaamua nirudi tena nyumbani, nikawa kama nimefilisika kwa jambo kwa namna moja ama nyingine. Mm. Kwa kuwa washaniingilia majambazi, lakini niliweza kujenga nyumba na vile vile nyumba nikamwachia jamaa yangu mmoja akae ila sema mimi mwenyewe nilibugi tu katika kumwachia akae, nikaenda kumkabidhisha katika CCM kule na kule CCM mimi nikaidanganya nika CCM kwamba huyu jamaa anidai, kwa hiyo hii nyumba katika deni lake mimi namwandikishia yeye na kwa kwake, lakini huku mimi naye tuliongea kwamba mimi nikirudi siku yote atanigaia. Siku ya nyuma hapo nimerudi, nimemwambia, ananiambia ah, wewe ulikuja hapo umedata, sijui kaniuzia nyumba, sijui nini nini, kanizunguka kanizulumu, lakini kwa kuwa Mungu mwenyewe bado ananifungulia riziki, naona bado nitapata, nikamsamehe. Wakati huo kilichofanya wewe uende kudanganya wakati unamkabidhi nyumba ni kitu gani? E, kwa kuwa yule bwana alikuwa hataki kukaa ndani ya nyumba, ndani ya nyumba yako hataki, hataki mpaka nimkabidhi iwe yake, na mimi naondoka, nitamwachia nani nyumba? Mimi nikamwambia bwana, wewe kama utanikumbuka sawa, usiponikumbuka basi. Wakati huo ukufikiria ndugu zako wala wazazi? Sasa mimi ndugu, nikaona ndugu ndugu ndugu wako pamoja na mimi karibu mimi nikaona ndugu, mtu yoyote ndugu tu, kwa sababu tumekutana nao tunaishi nao vizuri nini. Ni, ni kitu gani ambacho kilifanya wewe sasa ukamwamini uka, uka moja kwa moja ukaamua kumwachia? Eh, kwa kuwa alikuwa ana rangi rangi ya Kiarabu kama mimi, nikajua Mwarabu mwenzangu hataweza kunidhulumu hmm. na tuliagana kwamba mimi nikirudi tutaweza hata kuiuza ile nyumba tukamgaia naye hela kidogo na mimi nikachukua hela kidogo, lakini mwenzangu unashangaa eh anabadilikia anaambia wewe oh, umeniuzia, kumbe akababaika na ile karatasi, kwa sababu nilikubali kwamba yeye ananidai, kumbe anidai, kama tumeidanganya tu ile. Kwa maana hiyo ni kosa ambalo wewe ulilifanya. Eh, lakini mimi nikaona haina tatizo. Ukarudi nyumbani ukiwa kama umefilisika wakati huo mwaka gani? E, ilikuwa mwaka elfu mbili. Ehe, maisha yakaendaje elfu mbili? Sasa umerudi nyumbani, una mke, una mtoto mmoja wakati huo. Mm. Hapo mm. -hmm. maisha bwana yakawa magumu. Mm magumu kufika nyumbani kule, nikashindwa kusaidiwa na ndugu, nikashindwa kusaidiwa na jamaa, nikawa mimi sina msaada na mtu yoyote. Nikaona huyu mwanamke bwana sio nyanya wala kitunguu, kwa sababu nikae naye nimkatekate ni mda, mimi namrudisha kwao tu, kwa sababu si ana kwawe. Nikaona basi bwana mama, eh, sikiliza wewe, chukua talaka ni basi, na maisha yangu na yeye, ishi na maisha yako, sikuharibia riziki zako kutokana wewe, kujua wewe bado mdogo na mimi bado mdogo, kila mtu ahangaike tu na maisha yake nikamwacha na yeye huko Mungozi Asumani wala Juma akabahatika kuolewa mpaka sasa hivi anaishi na mtu mwingine. Nikaona ah, safi, sio mbaya kuliko kukaa na mtu unamharibia maisha yake, mnaishi mm, maisha magumu alafu we una hela unakaa na mwanamke unamtesa mtoto wa watu, ukiuliza mke mke. Nikaona ina haja ya kumharibia maisha yake tu, kwa sababu kwangu mimi nishafeli kwa muda ule najiona. Talaka uliompa aliondoka na mtoto au alikuachia? E, mtoto aliondoka naye kwa sababu mtoto naye alikuwa mdogo, sio mkubwa wa kukaa na, na mtu. Kwa kipindi hiki tutakuja kujua mbeleni kama bado ana, anaishi na mama yake huko alipo au anaishi na wewe kwa sasa. E, kwa sasa sasa hivi yeye anaishi kwa mama yake na sasa hivi yuko mjini hapa kwa bibi yake na vile vile kwa mama yake mdogo anaishi na anasoma na yuko chuo. Kwa hiyo maisha yanaendelea baada ya kumwacha sasa mkeo, maisha yako yakapata wafadhali au nini ambacho kilifuata? Kichokota maisha yakawa magumu, nikawa kama nimechanganyikiwa, lakini sijachanganyikiwa kiakili, lakini kwa kuwa sina msaada nikawa kama bila, na mimi mwenyewe nikasema ah, mimi nacho ni enjoy tu, kwa sababu nishafanya kazi sana za moto zile, nikaona acha nzikatae, kwa sababu hoteli ni kazi za moto na kazi za moto zinaumiza sana mwili. Kwa hiyo mimi nikasema ah, sasa hivi mimi sina haja kufanya kazi, mimi naishi na kwa kuwa nilikuwa naishi na watu vizuri, mtu akikutana na mimi ananisaidia elfu hamsini, laki, laki mbili, ananipa na kula na hii na hii, naendelea kuishi. Lakini unakutana na mtu labda baada ya miezi sita miezi tisa unakutana na ndugu mtu unajuana naye uliwahi kusaidiana naye hata akakusaidia elfu hamsini mambo yake mazuri. wewe unaishi vizuri na watu na wewe baadaye wanakusaidia ukiwa na shida. Ndio maisha nilikuwa naishi nayo. Shida zako zilikuja kuishia wapi? shida zangu zimekuja kuishia baada ya sasa hivi kuja hapa mjini, ndio shida zinaanza kuisha, kutokana nafanya kazi napata hela. Mwanzo nilikopo hata kufanya kazi kwa mtu ni kwa watu hawaniamini kufanya nao kazi, lakini sasa hivi naona naaminika, nafanya kazi na watu na watu wananisaidia, kwa hiyo nashukuru. Mwaka huu nisipomiliki milioni kumi au milioni kumi na mbili au laki tano. He baba, mi nashika mjegeje, nasema na ostabei za kichwa, Mnazi Mmoja za kichwa, Kariakoo za kichwa. Uoyo oyo oyo, mzee wa mjegeje hapa. ilo wazo hilo la kwanza kuongea hivyo, ilikuwaje hiyo siku, yani mazingira ya wewe mpaka unapata wazo hilo kwamba mwaka huu bila kushika hivi na hivi na hivi nashika mjegeje, nasema nao, ilikuwaje hiyo siku ya kwanza kabisa? Eh, hiyo e, bwana, ilikuwa kutokana mimi katika mm, maisha yangu niliwahi kuchezaga ile filamu ya Itunyama mm. ile filamu ya Itunyama yule director akaniambia, bwana eh, hii filamu sasa imeishia part 1. Mm. Kwa hiyo part 2 watakuja wafadhili, wewe ndio utakuwa director na wewe sasa hivi nakuachia hii kazi inakuwa ya kwako, na hiyo part 2 inabidi wewe uende Kilwa Masoko ukanunue watu 450 hapo walete Bagamoyo. Hiyo kazi kishalete Bagamoyo, Mwingereza kishawanunua, wewe inabidi hapo upande na ndege na watu wako au uende na Uingereza huko ukachukua chenji lako iliyobakia, alafu ukirudi hapa ucheze pate siri, na wewe ndio ushakuwa director. Kwa hiyo hapo mimi ndo nikasema kwamba mwaka huu mimi kama sijashika milioni kumi au milioni kumi na mbili au laki tano e, baba mimi nashika mjegeje, nasema nao ndo kilwa masoko hiyo. Nikienda nashika mjegeje ule mkubwa, kutokana ule wa mwanzo tu nyama nilishika kijegeje mm. Sasa hivi nikienda kuchukua watu mia nne na hamsini nashika mjegeje, kwa sababu wale watu wa mwanzo walikuwa hamsini mm nikashika kijegeje. Sasa hii pati tu inayokuja nataka nishike ule mjegeje wenyewe sasa, mm. Ndo kuongoza watu mia nne na hamsini. Kwa hiyo ndo nikasemea mjegeje ule. Kumbe ilikuwa idea ilianzia kwenye filamu. Eh, idea ile ilikuanzia kwenye filamu. Wewe ukaja kuizungumza kawaida mtaani eh, ikarekodiwa clip ikasambaa. Eh. Ma, mara ya kwanza kabisa unaanza kuona sasa mzee wa mjegeje kweli nimeingia mjini. Ni dalili zipi zilikufanya kweli kwamba ukajua ah mzee wa mjegeje hapa sasa hivi niko mjini? Kama uliwahi kuiona show moja hapa tulicheza ile nilipanda na Kontawa kama unamjua mm, yeah, kontawa yeah. ile. Baada pale kumaliza ile kazi tu basi nikawa tena madili akawa anachanganya tena hapa mjini, kila mtu akiwa na biashara yake anataka kutangaziwa, ananiita nafanya naye kazi. Huyu ana biashara yake, naenda pale namfanyia tangazo la biashara yake, na, napata hela. Yani nilipata na, nilifanya kazi na Sam Promo. Mm. Sam Promo waliweza kunilipa milioni tatu mm. katika kazi zao. Kwa hiyo nikaona hapa mjini pananifaa, kumbe kazi zangu hizi za kutangaza biashara zina hela mm kwa hiyo na mpaka sasa hivi napiga kazi ndogo ndogo kwenye maduka duka Kariakoo huko kutangaza biashara zao za maduka, wananilipa laki tano, wengine waona hela na laki tatu. Basi naona naishi vizuri tu na maisha naona naenda vizuri. Kabla ya kufanya kazi na Harmonize, dakika tano kabla ilikuwaje? dakika tano kabla sijafanya na Harmonize au kabla hujapata taarifa ya kufanya kazi na Harmonize eh. Dakika tano kabla ulikuwa katika mawazo gani? Ulikuwa unafanya nini? Unafikiria nini? Kabla sijafanya kazi na Harmonize, hapo nishafanya kazi na Sam Promo mm. nikawa ninao ile milioni tatu mm. kwa hiyo Harmonize kuja pale naye kunidondoshea lile milioni tano kumbe alikupa milioni tano eh? alinipa milioni mbili na laki tano mm -hmm. baada ya kumaliza ile kazi yake akanimalizia milioni mbili na laki tano mm. jumla ikawa milioni tano mazingira ya ufanyaji kazi alikutafuta, ulimtafuta, ulikuwa wazo lako, kwa sababu mwaka huu ni, ni kama ni wewe ndo ulikuwa unasema mwaka huu bila mm. kushika hivi na hivi na hivi mm. Sasa yeye na wimbo wenyewe unaitwa mwaka wangu, ulichukuliaje uli, uli pale na nani ambaye ali yeye namba yangu alipoipata mimi sijui, mimi nashangaa tu ananipigia simu mm. Bwana mzee Mjegeje na nyimbo yangu mimi huku inaitwa mwaka wangu. Ah, mimi nikasema na mimi naye nimesema mwaka wangu hii nyimbo inaendana na mimi. Nikamsikiliza kama sawa, mimi niko tayari kuifanya kwa sababu naona hii nyimbo inaendana na mimi. Mm. Ah, akasema basi kama uko tayari, sisi kesho saa nne tunakuja. Mm. Nikamwambia sawa, njooni. Akaniambia basi leo usiku nakurushia hela. Mm. Mimi nakaa na shangaa, nimerushwa milioni mbili na laki tano. Amkubageni bei kumbe? Ah ah, ah. yeye kalipa yeye kama yeye tu, au kumwambia kwamba mimi nahitaji kiasi fulani. Mimi nilizika, tuna ile hela, nikaona inatosha. Mbili na laki tano zinaingia milioni. Ah. Baba, nilichanganyikiwa kwanza, <laughs> nikasema mimi ndo napata hizi hela. Nikasema kweli hizi sanaa jamani zinalipa mwaka huu. Nikachukua ile hela kwanza haraka, nikarudi nyumbani kwanza nikapumzika. Mm. Asubuhi kuja pale nikapiga tena kazi yake, nimalizia kaenda. Wakati huo hujui kama ukimaliza kazi kuna milioni mbili na laki tano nyingine hapo, hajaniambia bado mm. <laughs> Kwa hiyo ulivyomaliza mbili na laki tano nyingine zikaingia hapo, basi ulichukuliaje? Uli, Ulifikiria nini kwenye akili yako cha haraka? Nikajiona mimi superstar sana mpaka napatwa na mtu kama Harmonize ndipo analipa na hela. Mimi ningetaka atake niambia bure ningefanya. Mm. Mimi maana yake nilikuwa nataka ni niwe maarufu hapa mjini. Mm. Lakini sasa nimeona mtu na hela katoa, nikajiona eh, hizi tena kweli mwaka huu wangu. Mm. Basi nikashukuru alhamdulillah, nikasema Mungu amzidishie. Kwa kipindi chote ambacho umekuwa karibu na kufanya kazi na Harmonize, unamzungumziaje? Ni mtu wa aina gani katika masuala mazima ya kazi? Kusema kweli bwana, hana dharau wala hana nyodo wala hana matatizo, na vile vile hata kama akiwa na sherehe yake huko ananikaribisha, naenda na mimi na shughuli yake, tunakula vizuri, amna masimango, maisha yanasonga. Na, na mzee wa Mjegeje kwa unavyoonekana na kipindi ambacho umesema ulikuwa unafanya filamu na nini mpaka hivi sasa hivi unavyozungumza na kila kitu, mzee wa Mjegeje unajua wewe ni msanii. Najua mimi ni msanii mkubwa tena tena mkubwa sana sana, kwa sababu ukitaka kuamini kama mimi ni msanii mkubwa, ile filamu ya Itunyama uliwahi kuiona kina Masanja ile? Vizuri sana ile, mimi niliongea lugha ya Kiarabu mule kabisa, niliona. Sababu angalia lugha ya Kiarabu, international language zile hapo mimi nimezizungumza hapo ni Mtanzania. Hebu fikiria wewe mwenyewe Mtanzania gani anataka kujua Kiarabu? Hiyo elimu ulipatia wapi? Si nilienda kule kakaa kwao. Yemen kule. Sasa hapa nimekaa na baba na mama na wanaongea Kiarabu lakini nikawa naona aibu. Nikitoka nje naona wenzangu wanancheka leo wabongo wenzangu. Mm. Nikiongezwa Kiarabu wanancheka, mimi sijui. Mm. Nikaona ningoja niende huko huko kuliko jikampini ukabaki ashoka. <laughs> mbali mbali na kuigiza. Eh una, una sound pia kama mtu ambaye ana uwezo wa ku, kuimba. Sijui kama upande huo upo. E, nipo. Kwenye kwenye upande gani katika kuimba, kuchana au kuimba kuchana, kawaida? Kuchana. Hem, tupate flavor kidogo <clears throat> Hivi ni nani aliyewapa ruksa ya kusimama ulingoni wakati bado hamjawipo mnachemcha mchezoni? Mama Samia Suluhu, rais wa Jamhuri ya Muungano, anapokuwa ulingoni mnajifungia vyumbani. Bora mwimbe mipasho, musichezee ifani, kwani haina utani. Inahitaji umakini na kubidi ufikiri, ujitume ndipo wini. Usivamie mistari, sio kubalika mchezoni, usikubali ustaa wa kupatikwa redioni, bora upate zari lau kwa mwenye uzoefu ulingoni. Mama Samia Suluhu, saluti. Amjiwae mbakiaje, anatumia kipaji mjegeje, ndo jaji nilozoea hili jiji, maisha yangu kiswazi kuliko kisiri ukabaji. Na mtake msitake, Mama Samia Suluhu lazima anyakue litaji, kwani hakuna mpinzani walebaki wanapoji, na tejaribu kupinga lazima ende na maji. Nipo kimya kitambo, na wachola vinabo, naposhika mitambo mchezoni, nafanya mambo na wapandisha mizuka, hata wale wenye mawazo nalipuka stejini kwa fujo bila vikwazo, apingaye atokeze ulingoni, alapo jigambe Mjegeje natema vitu na masela mjimwage, nipigo kali la ukatuni ule twao mchezoni, natema sumu kiufanisi. Oyo oyo oyo, za kichwa za kichwa. Sawa. Sasa hivi ki, kitu gani ambacho sasa kinaendelea katika ratiba zako? Kwanza milioni tano za, za kazi, milioni tatu pamoja na madili mengine. Mwanzo unasema biashara ziliyumba ikawa kama umefilisika, sasa hivi umeshika mkwanja vipi, umewekeza wekeza au unazikusanya kusanya kwanza? Hapa sasa hivi nazikusanya kusanya, nataka nifungue hoteli mm. Nataka niwe na hoteli moja mitaa ya Mabibo, nataka niwe na hoteli moja Buguruni, nataka niwe na hoteli moja Sokota mm. Eh, kwa hiyo hoteli zangu hizi tatu mm. naona naweza nikawa kidogo nazo vilevile, sitegemee sanaa peke yake, lazima na biashara zingine niwe nazo ili mradi watu nao wapate ajira. Eh, ongera sana. Kumbe unafikiria na watu wengine, watu wengine wanajifikiria wao peke yao. Eh, kila mtu na akili yake mm. Kila mtu na akili yake. Bibie ulimpa talaka baada ya ugumu wa maisha. Sasa hivi mambo yako vizuri sasa hivi. Kule leo Hivi ulishawahi kujutia talaka uliyoitoa? Ah, sijaweza kuijutia kwa sababu mwenzangu naye kishapata mwenzie, kwa hiyo nitaweza hata kumharibia akisema nimeijutia. Mm. Kwa hiyo japokuwa kimoyo moyo unajua siri ya moyo wako. Eh, mimi ninajua tu kwamba yeye mimi ananipenda na mimi nampenda na tushakuwa kama ndugu. Kwa hiyo tunaishi tu maisha yale yale tu. Sasa hivi ume mkwanja upo umeanza kuwa vizuri, sasa hivi maisha mazuri. Uli, ulioa katikati au una plani za kuoa au vipi kuhusu mambo hayo? Mimi mambo ya kuoa bwana, Mungu akijalia, nataka niende Msumbiji huku nikatafute mke wa Kimsumbiji nije naye hapa. Kwamba Tanzania hujaelewa au nini shida? Ah, mimi naona mwanamke bwana akishakuwa Mtanzania mpaka kuishi naye kwa amani na kwa ngumu, sababu watu wanajua sana lugha ya Kitanzania, wana uwezo sana kumlaghai laghai. Kwa hiyo ngoja nikachukue mgeni, hata kikijua lugha ni awe tayari kisha nizalia hata mtoto mmoja, hata akienda haina sala mm. mm. Kwa hiyo uh, lugha inafanya wawe karibu naye zaidi. Unataka hey. Eh. wakija ziwe lugha gongana, akija pale habari asubuhi anaangalia tunasema nini wewe eh. Hey. <laughs> unaenda wapi? Anamcheka yaani tu, unasema nini wewe, mpaka akijua labda asubuhi uh, wapi unakwenda mm. ah, ah, wapi unakwenda, habari gani wewe, ndo mimi ndo wewe, waba ujambo mambo ah, ile mm. Lakini akija ukija wanajua lugha kama wanajuana wote lugha moja hapa mm. Inakuwa rahisi sana kumtongoza na mwanamke, rahisi sana kudanganyika ila Msumbiji wanaongea Kireno. Eh, hey, Kireno. Unakijua? Ah, Kireno mimi sikijui na mimi naye ndo vizuri hapo nitakuwa naongea na Kiingereza. <laughs> hatari sana eh. Sasa ukiongea na Kiingereza mwenzio anabonga Kireno eh, yeye nitamfundisha Kiingereza, tutaenda kusoma wote. Hata mimi ntajifanya Kiingereza, sijui elimu haina mwisho, inabidi na mimi nijifunze Kiingereza, ndo tunajifunza wote. Kwa maana hiyo mpaka sasa hivi una mtoto mmoja tu? Mtoto mmoja tu Sawa sawa, una plani gani nyingine za, za, za kwako wewe mwenyewe sasa kwa ujumla, kutokana na haya maisha yako yamebadilika? Mzee wa mjegeje sio sio yule wa kipindi hicho, sio yule watu ambao walikuwa wanamchukulia chukulia poa. Umeona sasa hivi mambo yakoje kwa upande wako na plani zako? mi plani zangu bwana, mpaka mheshimiwa Mama Samia Suluhu anaondoka madarakani katika miaka hii iliyobakia minne hii, mimi nitakuwa nishajenga nyumba hata tatu mm. Kwa hiyo nitakuwa na upeo kujenga nyumba tatu ya milioni hata mia tatu mia tatu kwa milioni mia tisa. Mm. Kwa kweli hapo na mimi nitakuwa nimepiga hatua. Mheshimiwa anaondoka madarakani miaka mitano hiyo mm. na nyumba zangu tatu, akiingia tena nadhani naweza nikaongeza zaidi ya hizo, sababu oh. naonekana mama nina bahati naye. Mama una bahati naye sana. <laughs> Safi, hongera sana. Asante. Ehe, ume, umemaliza umefanya kazi na, na Harmonize kuna watu wengine kibao pia umefanya nao kazi. Ni nani ambaye una plani ya kufanya naye kazi kwa sasa kwenye akili yako? E, kama jana nimelala usiku nikaota ndoto Diamond kanifuata mm. anataka kufanya kazi na mimi mm. kwa hiyo hapa sasa hivi nampigia mazoezi bwana Diamond, nikikutana naye ili mradi nimpige ila nzuri sana huyu mm. kwa hiyo nimtafutie ni zoezi moja kali sana katika nyimbo yake yote atakayetoa, nitakapoenda kumuoneshia kazi pale, hata nasema bad boys wa Marekani wakiiona hiyo shooting watanitafuta. Ongera sana, akili nyingi. ndio lakini Monde kisema kama Harmonize ah, wameumia. <laughs> wameumia kina nani tena? Wameumia hao watu walikuwa wanategemea labda mimi nitaadhirika. Mm. Pale ulirapu hivi, ulishafikiria kuingia studio kufanya hivyo vitu na ukavitoa kwa sababu una, una flavor nzuri? Mm, ah, nimeshafikiria ila sema ndo bado hapa naangalia mpaka sasa hivi sijapata meneja mzuri wa kukaa naye na kuweza kunipeleka vizuri. Kwa hiyo hapa ndo nipo katika kuchuja chuja hao mameneja ninaokutana nao wote kuangalia nani meneja mzuri na nani meneja, maana nataka meneja awe naye msanii mm. awe amesoma hata chuo cha sanaa hata Suba kule Afrika Mashariki mm. pata meneja kama huyo, naweza kaingia studio nikatoa nyimbo yangu na vile vile nikawa nauza vile vile nyimbo zangu. Inawezekana kuna mtu ana hela na hajasomea lakini anahitaji kummanage mzee wa mjegeje. Hapo bwana, meneja kama huyo inabidi mimi naye niwe mshauri wake, angalau ni msanii wake na vile niwe mshauri lakini mambo yanaweza yakaenda, mambo yanaenda. Mtu akiwa na hela mm. atupi hela yake hapa kwangu, akitoa hela ujue tunazalisha hela kabisa, bila wasiwasi tena, wima wima. Atafurahi yeye mwenyewe, atasema biashara zingine zote zina maana, biashara hii hapa. Msumbiji tunaenda lini sasa, mwaka huu au mwezi wa ngapi au lini? Msumbiji bwana, Mungu akijali, anaenda mwezi wa saba. Mm. Sasa hivi kwanza, acha nizi change change kidogo, nijaze kwenye kibubu mm. na kibubu basi sawa, kwa wanaokutazama, kitu gani ambacho unapenda kuwaacha nacho kwenye akili yao, yani kwamba tuweze kujua kwamba tumejifunza, tumepata kitu fulani kikubwa kutoka kwa mzee wa Mjegeje, kwa sababu mafanikio sio kitu rahisi. E, mimi bwana, kwanza nawashukuru sana mashabiki zangu, mashabiki zangu, yani kwa kweli asanteni sana, asanteni sana, mbarikiwe kwa Mungu na mwendelee kuwa na roho hiyo hiyo. Mungu naye vile vile na nyinyi mambo yenu atayanyosha, kwa sababu jinsi mnavyonisaidia mimi na mnavyoniombea mimi, nadhani mmeshasikilizwa na Mungu na mpaka sasa hivi nazidi kwenda na nyinyi, nadhani Mungu atakuzidi kuzidishieni, mambo yenu atazidi kuwa mazuri. Kwa hiyo mashabiki zangu, kazeni kazeni kazeni sana kuhusu kunisaidia mimi kwa namna moja ama nyingine yoyote. Asanteni sana. Nikushukuru sana binafsi. Ah, asante. Kitu gani ambacho wewe uage ukipendi kwanza kabla tujamaliza? Mimi kitu bwana nisichokipenda dharau. Mm. Mtu bwana kunidharau dharau mimi sipendi. Kitu gani ambacho unakipenda zaidi? Mimi kitu ninachokipenda bwana kupendwa. Kupendwa? Eh. Sasa unapenda kupendwa alafu unatuambia unaenda Msumbiji. Hata zikutokana hapa wanaga kibongo hawa hawapendi sana mtu, wao wanaangaliaga waongo wengi, sasa wanawapenda wanadanganywa. Mm. Yaani Wanawake wa kibongo bwana, rahisi sana kudanganywa yani wakiongopewa watu wanakubali. Sawa, mimi nikushukuru sana mzee wa Mjegeje. Ah, na mimi nakushukuru sana, asante sana, nashukuru sana. Tuhitimishe kwa flavor nyingine yoyote ambayo ukizungumza popote watu waga wanakauka. Mimi mwaka huu yeyote yule anayochukua piskeli yangu mimi niliotoka nayo Msumbiji, basi hakikisha mimi namtia risasi ya kichwa. Akinipeleka polisi akinifunga mahakamani, mimi niko tayari kwenda jela, lakini mtu akinichukulia mke wangu mwaka huu, mimi naua. Oyo mjegeja naua jamani, za kichwa za kichwa <laughs> mwanamke anauma. Mm. Oh, mimi naenda kumtafuta huko kwa mamake na babake, wao nakuja wananichukulia tukipumba pumbabu. Wewe unafikiri yule mtoto akifa hapa kapia mikononi mwa nani? Si kwangu mimi. Mm. Sasa mm. usumeniponza kwa wazazi wake.